Байна уу? Би бол 13 дугаар зуун реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч Ариун санаа байна. Надад хараасан. Надад харамсах байхгүй. Намайг хараа. Сайн уу? За сайн уу? Хөдөөнөд их хөрхмөсгүй. Гиснээс Хөө ирлээ чи ажиллахаа юу болж байна? Мэдгүй ээ, мэдгүй. Хүчж байгаа мөн ч алах. Арай ганцаараа насыг барахгаагүй ээ. Hey, it's full ladies. Амар дэжүү залуу шүү дээ. Сайхан нөрсөө. Одоо хөдлөө. Намаа хингэлээ. Та хадаа батрын өхөн асуурыг үнжүүлээ. Энэ олон монголчуудыг хаанаас олсон юм? Монголоос. Үгүй. Юу юмсцээ бэ? Яг чи хин юм шиг бацаа чаар жинхнээс өшгөлцөө авчи. Айн данд бие отрлогчдын амийг үтэр танилгана. Би барлагш. Чи эмэгтэй хүнээс гарамгүй их зөрөг гаргаж. Хийзэн Чингис ханаас өөр ямар хан битгий? Чингис хаан юм юм уу чи? чивтэрт тэр дээрэмжтгийг зогсоох боломж байсан. Би буцаад нишапур явмаар байна. Миний хувьд хангалттай.